कुमार जखोनिया है मैं बमरौली हाइट से बिलोंग करता हूँ आज चौदह फरवरी है चौदह फरवरी 2020 आज के दिन हमारे पूरे देश के लिए बड़े दुख का विषय है क्योंकि आज के दिन हमारे देश के तैतालीस तैतालीस जवान शहीद हुए थे पुलवामा हमले में कुछ आतंकियों ने ब्लास्ट किया था क्योंकि हमारे जो नौ वीर थे हमारे जो सैनिक थे वो कहीं दूसरी जगह बटालियन पूरी बटालियन शिफ्ट होने के लिए जा रही थी उस टाइम कुछ आतंकियों ने साजिश करके हमारे वीरों को बेरहमी से बेरहमी से उसका बम ब्लास्ट का शिकार किया था वो हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की बात है उस विषय में हम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनको उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करें ছাড়ো করো করো tiền Thank you. जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें धन्यवाद